саламатсыздар ма құрметті оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз оныншы сынып физикасы тақырып идеал газ ішкі энергиясы термодинамикалық жұмыс және жылу мөлшері жылу сыйымдылық деген тақырыпқа тоқталатын боламыз яғни өткен сабақтың жалғасы жалпы біз өткен сабақтарда ішкі энергия дегеніміз не және де идеал газ күй теңдеуін айттық иә ал енді бүгінгі процесте біз термодинамикаға тоқталатын боламыз жалпы бүгінгі сабағымызға арқау болатын негізгі нәтижелеріміз бұл әрине есептер шығаруда бір атомды және көп атомды екі атомды идеал газдың ішкі энергиясының формуласын пайдалана отырып есептер шығарылатын боламыз так кеттік олай болса бізде ішкі энергия деп отқанымыз не ішкі энергия деп отқанымыз әрине бұл дененің құрайтын бөлшектерінің өзара әрекеттесуі потенциалдық энергиясы мен олардың жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының қосындысына тең жалпы айтқан кезде ішкі энергия тапқанымыз энергиялардың қосындысына иә ішкі энергияны арттыру үшін біз не істейміз потенциалдық энергиямыз бен кинетикалық энергияның қосындысы бұл бізге ішкі энергияның өзгерісіне алып келеді екен немесе жұмыс жасау арқылы ішкі энергияны ә, не істеуге болады әрине арттыруға болады енді қарайық ішкі энергиямыз қандай әріппен белгілейміз сонда ю әріпімен белгілейміз тең болады сол жерде атқарылған ә, молекула массасының энергияға көбейтіндісін то есть молекула санын энергия көбейтіндісін қарастырамыз ары қарай форманы түрлендіретін болсақ мынау бізде неге тең бұл бізде кинетикалық энергияға тең яғни мынаған тең міне қараңыздар ал n деп жатқанымыз бізде зат мен авогадроның көбейтіндісіне тең форманы түрлендірген кезде біз былай қарастырсақ бола ма міне қарайық нью рт десек болады иә өйткені к мен n бізге неге тең r ға тең r деп отқанымыз k көбейту n ға тең иә нәтижесін түрлендіріп жазсақ болады деген сөз зат мөлшерінің формуласын біз былай да түрлендіре аламыз массаның маляр массаға қатынасы деп екінші формуланы былай да жаза аламыз бұл бізде бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының формуласы екен енді ары қарай қарастырамыз бізде ішкі энергияның өзгерісі неге тәуелді дейтін болсақ ішкі энергияның өзгерісі оның қысымына көлеміне және температурасына былай айтқан кезде термодинамикалық параметрлерге тәуелді деп қарастырамыз дельта ішкі энергияны ашатын болсақ соңғысынан бастапқысын азайтамыз міне ол дегеніміз бір атомды идеал газ үшін иә үш бөлінген екі м маляр массаның <clears throat> массаның маляр массаға қатынасы және неге температураның өзгерісіне көбейтісін қарастырамыз немесе формуланы былай түрлендіре аламыз так мына жерде бізде универсал газ тұрақтымыз қалып кеткен екен иә универсал газ тұрақтымыз бар ары қарай кеттік бізде жалпы ішкі энергияны қарастырамыз жаңа айттық иә ішкі энергия неге тәуелді дейтін болсақ ішкі энергия сол жүйенің ішкі параметрлеріне тәуелді яғни солармен анықталынады деген сөз ішкі параметрлер деп отырғанымыз қысым көлем температура дененің бір атомда ә, идеал газ үшін үш бөлінген екі нкт немесе ә, бізде <clears throat> формула ашатын болсақ әрине ә, нені береді бізге нан ашамыз сол кезде формуламыз неге тең болады екінші жағдайда яғни бұл қалай болды n деп отқанымыз нью көбейту n ға тең сол кезде n а мен к ның көбейтіндісі бізге универсал газ сұрасына тең болады формуланы осылай түрлендіре аламыз немесе екі атом идеал газы болатын болса 5 бөлінген екі, нк атты немесе 5 бөлінген екі нью деп аламыз ал енді көп атомды болсашы көп атомды көп атомды болса әрине формуламыз 6 бөлінген екі T, немесе 6 бөлінген екі R, T, деп те қарастырып кетеміз бұл көп атомды идеал газ үшін деп қарастырылады ал енді осыған байланысты бір есеп шығарып көреміз жалпы бізге не берілген зат мөлшеріміз берілген 10 моль иә одан кейін барып не берілген температура берілген температура неге айналдырамыз кельвинге айналдырамыз сол кезде температурамыз 300 болады 300 кельвин және универсал газ тұрақтымыз берілген 8-де 31 жауыл бөлінген кулон моль ал табу керек бізге нені ішкен энергия иә так бір атом газ болғандықтан формуланы қалай аламыз үш бөлінген екі нью рт дейміз осы формулаға саламыз и түрлендіріп шығарып қоямыз окей ары қарай кеттік ә, келесі бізде газдың жұмысы жалпы газдың жұмысы деп отқанымыз не жалпы біз айтқан кезде міне қараңыздар газдың жұмысы деген сөз мына поршенді қарастырдық поршеннің несі бар мына жерде әрине ауданы бар міне аудандар тең және <clears throat> оның несі бар высотасы яғни биіктігі бар деп қарастырамыз міне мынау бізде биіктік поршень өзгеріске ұшырайды ғой яғни сығылады одан кейін барып міне босаған бастапқы күй және соңғы күйі сол сығылады немесе қайтадан орнына келеді бензин кірген кезде жанған кезде сығылу қысу шығу яғни төрт тактпен жұмыс жасалынады нәтижесінде жұмыстың негізгі формуласы қандай еді бізде а тең f көбейту s мына жерден қысымның формуласына f табатын болсақ міне қараңыздар f тең қысымның ауданға көбейтіндісі нәтижесінде а тең болады f-тің орнына қысым көбейту аудан көбейту мына деп алайын сол кезде мынаның ұзындығы биіктігі L болса, бұның ауданы S. Нәтижесінде жұмыстың формуласы қысымды көбейтеміз дельта көлемге деген формуламыз келіп шығады екен. Бұл газдың формуласы. Осылай түрлем шығарсақ болады. Так, дельта деп отқанымыз нені береді дейтін болсақ, соңғысынан бастапқысын азайту деп қарастырамыз. Ал жұмыстың өлшем бірлігі не дейтін болсақ, жұмыстың өлшем бірлігі джоульға тең. Қысымның өлшем бірлігін айтқан болатынбыз Паскаль, көлемнің өлшем бірлігі метр куб деп қарастырамыз, иә? мысалы осы жерден бізге қысымды тап дейтін болса жұмыстың дельта көлемге қатынасы деп аламыз немесе осы жерден біз көлемді тап дейтін болса жұмыстың неге қатынасы дельта яғни қысымға қатынасы деп те былай қарастырып кете аламыз ары қарай кеттік енді осыған байланысты міндетті түрде бір есеп әрине шығарып қоямыз және де қайсысы дұрыс соны белгілейміз ары қарай бізде жылу мөлшері жылу сыйымдылық жалпы жылу мөлшері деп жатқанымыз не бір денені балқытуға немесе қыздыруға немесе қайнатуға арналған керекті жылу мөлшері мысалы бір белгілі бір иә жылу берілу кезінде ішкі энергияның өзгеруін сандық өлшемі деп қарастырамыз мысалы бір денені айталық ә, қорғасынды еріту өте оңай иә неге дейтін болса, қорғасындыңға берілетін жылу сыйымдылықты біз бере аламыз сол себепті қорғасын балқиды біз балқыта аламыз темірді балқыта алмаймыз өйткені темірге қажетті жылу сыйымдылықты біз бере алмаймыз деген сөз ал енді есте сақтауымыз керек жалпы дененің жылу сыйымдылығы дейтін болса джоуль бөлінген кулонға тең болады ол мындай жылу сыйымдылықпен қарастырылады бізде жалпы бізде не бар қыздыру мен суыту дегеніміз бар иә бұл мына q тең м с дельта т балқу болса лямда м деп аламыз бұны сегізінші класс өткенбіз қатаю болса минус лямда м дейміз қайнау rm ал конденсация минус rm ал отынның жануы ол неге тең болады q тең qm деп қарастырамыз әрине бұл отынның жануы деп қарастырамыз ал енді келесі бізде <clears throat> мына бір процесті білеміз ғой ә, бірінші болып балқу үшін міне қараңыздар балқу нүктесіне жету үшін әрине ол не істейді жылу мөлшерін беріледі мұзға жылу мөлшерін бердік ол осы аралықта не істеді мына жылу беру аралығы ал мына аралықта не істеді ол әрине су қайнады деген сөз тағы да жылу мөлшерін береміз мына аралыққа міне қараңыздар бұл аралықта уже не істейді ә, қайнады мына жерде балқыды мына жерде қайнады мына жерде таза суға айналды мына жақта уже қайнап жатыр су жүз градуста оған тағы да жылу мөлшерін береміз ол уже бітті мына бет мына нүктеде ә, бізде уже буланып кетеді деген сөз су буға айналып кетті деген сөз газға айналды деп қарастырылады да так осыған байланысты есеп бердік ә, осы есепті шығарамыз тақырып тест тапсырма ұбт да келген есеп ә, жауабы а болатындығын дәлелдейміз мына жауап болады бірақ дәлелдейміз қалай шығаратын жолын иә одан кейін барып келесі бізде мысалы жылыту мен суытуға арнайы тоқталып кеттік мысалы екі суды араластыратын болсақ айталық жылу су мен мұздай суды яғни біз нормаль температура сақтау үшін ыстық қайнаған суды аз құямыз салқын суды көп құямыз сол кезде нормаль температура орнайды иә оны орнату үшін не істейді екенбіз екі жақты да модуль дейміз яғни минус таңба шықпау үшін сол кезде мына жағымыз бізде иә жылыту алаңы екінші жағымыз суыту алаңы деп қарастырамыз осы жерден біз нені табамыз орнаған кезде температура теттан табамыз міне қараңыздар температура теттан тапқан кезде біз қалай қарастырдық міне осы жерден теттан тапқан кезде формуланы түрлендіріп осылай қарастырдық бұл қандай жағдайда екеуі де су екі зат бір материалдан мысалы судан немесе бензиннен жасалынса деген сияқты да араластырса яғни біз көп жағдайда суды қарастырамыз ол сол кезде м бір т бір қосу м екі т екі бөлінген м бір қосылған м екі деп жалпы мынау бізде орнаған температура орнаған температура иә орнаған температура деп қойдық міне қараңыздар өлшем бірлігі әрине бұл жерде де градусқа тең иә келумен қарастырылады ал енді егер мысалы температуралары әртүрлі денелердің қосқанда қоспаның орныққан температурасы иә мысалы біреуі су біреуі бензин болуы мүмкін да міне қараңыздар мынау су болса екіншісі бензин екеуінің жылу сыйымдылығы екі түрлі болады деген сөз ол кезде осылай формула орнаған температураның формуласын осылай түрлендіреміз оған да байланысты бір есеп қарастырдық жауабы а екендігін не істейміз дәлелдейміз біз әрине жауап бердік бұл қалай шыққандығын дәлелдеп көрсетеміз ары қарай кеттік енді салқын сұйық пен бу ә, қараңыздар салқын суды буға айналдыру үшін біз не істейміз сұйықтың жылу сыйымдылығы сұйықтың массасы қайнау температурасы және бастапқы температурамыз берілген иә и бізде неге rm буға айналу деп отқанымыз булану rm-ға тең еді иә теңестіре саламыз екеуін ары қарай сұйықтың қайнатып оны буға айналдыруға қажетті сұйықты қайнатамыз бірінші одан кейін буға айналдырамыз қайнату үшін қараңыздар мына жерде не бердік мынау бізде әрине Q-ға тең. Жылу мөлшеріне тең ба? SM дельта T Q-ға тең да. Q1 болса, мынауымыз неге тең? Q2-ге тең. Q2-ге тең. Екеуін не істедік? Қостық та. Яғни жылу мөлшерін береміз, су балқиды, та жылу мөлшерін береміз, су не істейді? Яғни, мына айтқан кезде булану шегіне жетеді деген сөз да. Екі жылу мөлшерінің қосындысын қарастырамыз. Ал енді заттың балқытып сұйыққа айналдырып, оны қайтадан қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері ә, э, затты э, балқытамыз одан кейін сұйыққа айналдырып оны қыздыру үшін қажетті ол кезде қалай істейміз бірінші болып екі дененің де массасы бірдей болады деген сөз ғой получается ал бірақ лямда қосылған ә, э, с деп аламыз сті мына бетте бірінші көбейту амалы орындалады одан кейін барып неге қосамыз әрине лямдаға қосамыз ә, немесе бізде пәктің формасын білеміз мынандай еді иә а пайдалыны бөлеміз а толыққа көбейту 100% болса бізде пайдалы жұмысымыз неге тең болады екен жылу мөлшеріне тең болады ал толық жұмысымыз неге тең болады отынның жануына тең болады деп осылай қарастырады екенбіз егер мысалы отынның массасы берілмесе отынның тығыздығы мен көлемінен нені тауып алады екенбіз массасын тауып алуға болады деген сөз иә бұның барлығын сегізінші класста өткенбіз біз жеке жеке тоқталдық так келесі есебіміздің жауабы д болатындығын дәлелдеп шығарамыз жарай ма осы формуланы ал енді бүгінгі тақырыбымызда жалпы айттық қой ішкі энергия дегеніміз не ішкі энергия деп отқанымыз оны біз дельта у әрпімен белгілейміз дедік иә және де газдың жұмысын айттық бүгінгі сабақта газдың жұмысы деп отқанымыз неге тең екен жұмыс тең қысымның көлемге көлемнің өзгерісіне көбейіндісі деп қарастырады екенбіз ал одан кейін барып бізде жылу мөлшеріміз бар еді иә жылу мөлшеріміз булану қайнау балқу жылу мөлшеріне тоқталдық жылу сыйымдылығымен бірге осы өткен тақырыптарға байланысты бар болғаны бізде неше есеп әрине бірінші есеп екінші есеп үшінші есеп төртінші есеп төрт есепке жеке жеке тоқталып шығару жолымен бізге жібереміз бүгінгі сабағымыз аяқталды келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар